जा रहा हूँ आपको नेवी में ज्वाइन करने के तरीके सो so, दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ लास्ट तक और आपको मैं काफ़ी इसके बारे में कैसे एग्ज़ाम होता है और कैसे आप फाइनल स्टेज में पहुँचते हैं आपको एडिशनली ये तो बताऊंगा ही कि क्राइटेरिया क्या है कैसे सिलेक्शन होता है बट आपको मैं एक सिलेक्टिव uh, नॉलेज भी दूंगा जिससे आप एग्ज़ाम क्रैक कर सको क्योंकि वही हमारा मेन टारगेट होना चाहिए दोस्तों तो हम शुरू करते हैं शुरू करने से पहले दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए सो so, दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों नेवी में टू टाइप्स की एंट्री है ऑफिसर एंड सेलर ऑप्शन में भर्ती होने के लिए आपको टू टाइप्स हैं permanent commission short service commission जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाने के लिए कोई ना कोई एंट्री होती है तो सेम इसमें भी एंट्री है टू टाइप्स की एंट्री है और टू टाइप्स की एंट्री में होने के लिए भी कई टाइप्स की एंट्री है सो so, हम आप बात करते हैं अभी परमानेंट कमीशन की परमानेंट कमीशन दोस्तों आप एनडीए का एग्ज़ाम आपने सुना होगा जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है यूपीएससी कंडक्ट कराती है तो परमानेंट कमीशन मिलता है उसको रेगुलर फोर इयर्स की ट्रेनिंग होती है और ये आपका नेवी आर्मी एयरफोर्स तीनों में सेनाओं में आप एज एन ऑफिसर जा सकते हैं और दूसरा होता है दोस्तों सी वो ग्रेजुएशन बेस पे होता है सेम यूपीएससी कंडक्ट कराती है और आप सेम तीनों सेनाओं में जा सकते हैं इसके बारे में कभी हम बताएंगे आपको बाद में यदि आपको क्वेरी जाननी होगी तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना हम आज बात करेंगे दोस्तों एस और डबल की एस और डबल में एंट्री होती कैसे है सो so, दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं हम और M R N N M R भी है सॉरी मैं थोड़ा भूल गया इसको एम आर के मैट्रिक रिक्रूटमेंट और एन एम आर भी है तो ये क्या होता है दोस्तों टेंथ बेस के एग्ज़ाम है और आप इसमें एंट्री ले सकते हैं इसमें भी सेम और दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए लाइक नहीं किया है तो और शेयर कर दीजिए किसी अपने खास दोस्त को जो आपका बिल्कुल घनिष्ठ मित्र है बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड है आप उसको शेयर कर सकते हैं और ये थोड़ा क्राइटेरिया बता देते हैं दोस्तों एज होनी चाहिए maximum twenty years seventeen to twenty years इसमें सेवनटीन टू ट्वेंटी ईयर्स इसमें एज का डेट ऑफ बर्थ दिया जाता है जिससे कि डेट ऑफ बर्थ में आपको उसी डेट ऑफ बर्थ के बीच में होना चाहिए नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वालिफिकेशन सेम क्वालिफिकेशन इसमें है ट्वेल्थ बेस है ट्वेल्थ बेस में सिक्सटी परसेंट मार्क्स हैं तो आप डबल एम एंट्री ले सकते हैं और यदि ten plus two examination math physics chemistry bio computer science के साथ भी है तो आप एस एस आर में भी एंट्री ले सकते हैं उसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम इसका और दोस्तों ये ध्यान रखने वाली बात है कि इनका एग्जाम अभी एक ही होता है इनका एक ही एग्जाम यदि आपके नंबर ज़्यादा आते हैं तो आप अप्रेंटिस के लिए एप्लीकेबल हैं और यदि आपके नंबर कम आते हैं तो आप उसको एस के लिए एप्लीकेबल हैं दोनों में बस फ़र्क इतना है कि इसका ट्वेंटी ईयर्स की सर्विस होती है फर्स्ट बॉन्ड और एस एस आर की फर्स्ट बॉन्ड होता है फिफ्टीन ईयर्स का after fifteen and twenty years आप पेंशन के लिए आप एप्लीकेबल हैं यू कैन गेट पेंशन और दोस्तों मेन चीज़ होता क्या है कि नेवी में नेवी में रिक्रूट में भर्ती होने का फ़ायदा ये है कि आपको एक्सर्विसमैन कोटा भी मिलता है आपको फिफ्टीन ईयर्स के बाद यदि सोचिए कि अभी तो ट्वेंटी ईयर्स के आप भर्ती हो गए हैं और आपका थर्टी फाइव में आप रिटायर हो जाएंगे तो नेक्स्ट जॉब आपकी एक्सर्विसमैन कोटा आपको मिलता है स्टेट वाइज कोटा होता है कितने भी परसेंट आठ परसेंट दस परसेंट फिफ्टीन परसेंट तो उस बेस पे आप भर्ती ले सकते हैं उसके बाद आपको पेंशन भी मिलती रहेगी तो दोस्तों हम बात करते हैं अभी सिलेक्शन प्रोसेसर के सिलेक्शन प्रोसेसर होता है दोस्तों इसका इसका तीन स्टेज है एक्चुअली तो चार स्टेज हैं तो तीन स्टेज की बात करते हैं हम अभी इसमें एग्ज़ाम जैसे ही आपका कॉल आ जाता है एग्ज़ाम की कॉल आ जाती है तो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है उसके बाद मैं आपको बताऊंगा अभी कितने एग्ज़ाम कैसे कैसे आपको पढ़ना चाहिए उसमें इंग्लिश कैसे कवर करनी चाहिए मैथमेटिक्स के बारे में बताऊंगा आपको तो जुड़े रहिएगा आखिरी तक उसके बाद आपका पीएफटी होता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट उसके बाद मेडिकल एग्ज़ाम होता है और दोस्तों जो डबल ए एग्ज़ाम है डबल ए एग्ज़ाम के लिए होता क्या है डबल ए में आपका सेंटर वाइज लिस्ट लगती है कट ऑफ और एस के लिए स्टेट वाइज होता है और स्टेट वाइज वैकेंसी होती है और इसमें आपको ये आप देख लीजिएगा वीडियो पोज करके पढ़ लीजिएगा क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको और यदि आपके पास एन सर्टिफिकेट भी है तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है आपको चार पाँच नंबर ऐसे ही मिल सकते हैं आपकी मेहनत के और दोस्तों बात करते हैं एग्जाम का जो पैटर्न होता है एक ही पेपर होता है उसमें आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं हंड्रेड इंग्लिश और हिंदी में होता है अब सेक्शंस की बात कर लेते हैं इंग्लिश के ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन आने हैं सभी के ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव आने हैं तो इंग्लिश की बात करते हैं यदि आपकी इंग्लिश थोड़ी भी कमजोर है तो आपको इंग्लिश के लिए आपको अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट से या आप खुद घर भी रह के पढ़ाई कर सकते हैं शर्त यह है कि आपको इसकी तैयारी के लिए आपको थोड़ा फिर टाइम चाहिए यदि आपकी इंग्लिश कमजोर है क्योंकि इंग्लिश की बॉडी मतलब हर सेगमेंट में आपको पास भी होना है तो इंग्लिश में क्या है आपको यदि न्यूज़पेपर पढ़ेंगे न्यूज़पेपर लाइक द हिंदू का एक पेज भी डेली पढ़ेंगे तो आपका इंग्लिश अच्छा हो सकता है क्योंकि उससे होता क्या है कि वर्ड पावर आपके स्ट्रांग हो जाती है और वर्ड पावर के साथ साथ आपको जो preposition active passive direct indirect ये आते हैं तो वह भी आपके कवर हो सकते हैं ग्रामेटिकल एरर्स के भी क्वेश्चन आते हैं सो so, पैराग्राफ आएगा उसका आपको पैराग्राफ के आंसर देने हैं क्वेश्चन आंसर होंगे उसके तो आपका जब इंग्लिश की नॉलेज अच्छी होगी टेंसेज की अच्छी होगी तो आपको इंग्लिश का सेगमेंट कर सकते हैं नेक्स्ट आता है दोस्तों साइंस साइंस भी सेम है साइंस का क्या टेंथ बेस का होता है पूरा टेंथ बेस की साइंस आती है यदि आपको टेंथ बेस की साइंस कवर है तो आप क्लियर है तो आपका यह भी सेगमेंट कवर हो सकता है नेक्स्ट आता है मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स दोस्तों आई आई टी आई ट्रिपल ए जैसे नहीं होता है थोड़ा बहुत ही ईजी होता है उससे तो उसमें सेम ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन आते हैं और आपको कैलकुलस ये सब कुछ आएगा एलजेब्रा वगैरह आता है तो इसके लिए भी आपको प्रैक्टिस सेट की मदद देते हुए आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए नेक्स्ट आता है जीके जीके में क्या है जीके नॉर्मल जीके आती है आपको कोई ल्यूसेंट टाइप कोई बुक मिलेगी तो आप उसको अरिहंत मिलेगी तो आप उसको पढ़ सकते हैं लेकिन मैं आपको इन सभी के लिए रिकमेंड करता हूँ राम सिंह यादव की बुक्स हैं जो आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं और आप यदि किसी आपको शॉप पे मिलती है तो आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं बाजार से और इसमें मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड करने करूँगा जिससे कि आप खरीद सको उस बुक को यदि आपको इससे रिलेटेड कुछ और भी एक्स्ट्रा जानना है एग्जाम को क्रैक कैसे करें तो आप मेरे को लिंक इसमें टाइप करना कमेंट बॉक्स में वन आवर की ड्यूरेशन है दोस्तों कोई बहुत मतलब 60 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि एक मिनट में एक ही क्वेश्चन हो पाता है क्योंकि इंग्लिश के क्वेश्चन आप यदि पता है तो आपको टाइम लगेगा नहीं दस मिनट दस मिनट ही हो जाएगी आपके लिए काफ़ी है दस मिनट सेम साइंस का है आपको थोड़ा मैथमेटिक्स में टाइम लग सकता है बाकी जी में यदि आपको पता है तो आप टिक कर सकते हैं और मैक्सिमम एक बात ध्यान रखना दोस्तों कि हंड्रेड के हंड्रेड क्वेश्चन कोशिश मत करना कि आप ये अटैम्प्ट करो क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग भी है तो आप ध्यान में रखते हुए आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और इसके दोस्तों हर जगह कट ऑफ भी होता है जैसे कट ऑफ आपका हर स्टेट का कट ऑफ है जिस स्टेट से आप कंसर्न रखते हो जैसे आप वेस्ट बंगाल से कंट रखते हो तो थर्टी फोर मार्क्स में आपका कट ऑफ हो जाएगा यदि आप यूपी से रखते हो तो यूपी में आपका forty five forty six marks पे आपका हो जाएगा यदि आपके मतलब यदि आप प्रैक्टिस सेट करते हुए आपको फिफ्टी टू सिक्सटी मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं तो दोस्तों अभी बात करते हैं इसके फिजिकल के टेस्ट की इसमें होता है सोलह सौ मीटर की रेस होती है दोस्तों सात से साढ़े सात मिनट का टाइम होता है बीस उठक बैठक है टेन पुशअप्स हैं जो आदमी नॉर्मल जो फिट होगा लड़का तो आप कवर कर सकते हैं इसको कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें उसके बाद आपको ये डिजायरेबल भी है कुछ के यदि स्विमिंग आती है तो बहुत अच्छी बात है स्पोर्ट्स भी आता है तो बहुत अच्छी बात है हालांकि स्पोर्ट्स आप यहाँ नेवी माने के बाद भी सीख सकते हैं और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ काफ़ी होती हैं तो उसके बाद होता है मेडिकल एग्जामिनेशन मेडिकल एग्जामिनेशन आपका थ्रू आउट चेक होता है आपका बॉडी वेट सब ये सब कुछ जिससे कि आपको कवर कर सकते हैं इसको मतलब आपका pre medical examination thoroughly body आपकी चेकअप होगा थ्रोली आंखें सब कुछ उसके बाद होता है आपका फाइनल एनरोलमेंट मेडिकल होता है जब आप यहाँ पर आपको कॉल मिल जाता है आपका मतलब एडमिट कॉल लेटर आ जाता है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया अभी आप ट्रेनिंग सेंटर में आ जाइए तो उससे उसके ट्रेनिंग सेंटर में जाने के बाद में इसकी ट्रेनिंग सेंटर है दोस्तों आई एन एस चिल्का में जहाँ बेसिक ट्रेनिंग होती है वहाँ पे आप सिक्स मंथ की ट्रेनिंग होती है वहाँ पे फर्स्ट डे ही आपका मेडिकल चेकअप होगा उसके बाद वहाँ से निकलने का चांस बहुत ही कम रहता है दोस्तों क्योंकि वहाँ पे यदि आपको कोई मेजर इंजरी हुई है तो ही आपका रोक सकते हैं आपको अदरवाइज आप यू कैन गो उसके बाद ये कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है दोस्तों जैसे कि नेवी में seventeen to twenty years age चाहिए फाइनल मेडिकल टेस्ट तो चिल्का में होगा इसमें रिजेक्ट होने के चांस ना के बराबर ही हैं और एंट्रीज कितनी हैं डबल ए है S S R M R N M R ये सब कुछ हैं आप दोस्तों वीडियो पोज करके देख सकते हैं सभी कोई प्रॉब्लम नहीं है सो so, दोस्तों thank you for watching my video हाँ, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में और आपका कोई आपका इंस्टीट्यूशनल ग्रुप है तो उसमें भी आप शेयर कर दीजिएगा यदि आपको कुछ वीडियो अच्छी नहीं लगी है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं और आपको मेरे को कमेंट भी कर सकते हैं इसके लिए और यदि आपको कुछ एक्स्ट्रा जानना है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं सो so, दोस्तों thank you for watching and good luck for your exam